қазақстан республикасының білім министріне аймағамбетовқа мен не айтар едім өзім 26 жылдық еңбек өтілім бар ұстазбын ә, етене өзім ә, мектеппен араласқанмын және де осы мектеп осы төле би ауданында 16 ә, мектепте жұмыс істегенмін жұмыс істей тұра мына қазір фейсбук желісінде ә, зүлфия төребекованың шығарған мен берген видеом бар жаңағы ақша жинау фактісі берем берем берем бес мың ба бес мың қалай қанша сізде мәнісі болды берме мен біреуге мәні болды асанова Бар ма? бүгін берім керек уже вызвали меня сейчас я я позакрыла глаза но не могу мың теңге да она мне сама должна сейчас я ее пилить буду резать буду убивать буду аласың көрдіңдер ай бір анау менюр апайға беруім керек қазір мунира апайымға айтамын күтесің кого пока не у кого я вам қараса әлі көбісі бермейді подожди до завтра Они меня уже вызвали сегодня. Час шақырған. Районуға бару керек. а районға Я- да? это же сказали в почту Нет, в району почту кеше берген, вот которую отдали, я уже за почту оплатила, теперь в району сказали отвезти. Мне поэтому я сижу. и сейчас просто Учредительная? Нет, вот сама сейчас за двоих. если бы раньше сказали, Майда бар э, Мың бере тұрыңдаршы, Да ладно. Нет, нет у меня. алдым да, Одан қаса мектепте өте сорақ фактілер анықталды. Ол жерде жаңағы жаңағы өзге мемлекетке оқушыны кетті дейді да бірақ ол оқушы кетпейді ол 16 жасында 15 жасында күйеуге беріп жібереді сол жерде тұрады көршілерінің қасында оқушылар а бірақ мектеп оны кетті дейді справка әкеліп қойып қояды жалған справкаларды одан кейін біздің мектебімізде ә, мынау инвалид балалардың құқығы өте қатты шектелді ә, жаңағы бір мұғалім Э, барлық пәннен сабақ береді ойлап көріңіздерші ағылшын тілінен береді математикадан береді биологиядан береді тарихтан береді ойлап көріңіздерші сонда ол қандай ол осының барлығы анықталды сол мектепте соның сөйтті да мектепті үш айға дейін лицензиясынан айырды сөйтті да осындай сорақ фактілер анықтала келе үш ай мем, мемлекеттік мекемесінің лицензиясын тоқтады. осы кезде басшылық етіп отырған мына аманова роза тұғын осындай сорақ фактілерді де жауып жауып былай айтқанда жабулы қазан жабулы күйінде қалды да ақырында мен жұмыссыз қалдым Соны салдарынан мен өз немді документтерімді басқа жұмысқа ұсындым ұсынған едім аманова қайтадан менің документтерімді алдырып тастады бұл жерден себебі білмеймін себебі не екен өйткені кейін мен ә, тез арада хабарластым құқық органдарына жазған едім ол жерде маған жауап берілді иә білмей компьютерщик шығарып тастапты дейді ол туралы менде факттердің барлығы бар прокуратураға жаздың ба прокуратураға жаздым прокуратураның жауабы бар прокуратураның прокуратура жауап бермеді а, кім аманова роза жауап берді қазір менде бар ол жауап дұрыс енді аманова ә, ә, қандай жауап берді иә нечаянно дейді жаңағы компьютерде отырған бала нечаянно шығарып жіберіпті менің документімді иә, иә сөйтіп немене содан кейін каким то образом ол жаққа жаңағы қайтадан конкурс атымен берді деп ол жақты жауып тастады ауданда өте былықпай көбейіп отыр мына білім саласында өйткені білім басшысы аманова розаның былай айтқанда жалған дипломмен отырғаннан кейін бұл ауданда қандай ә, білім сала, сапасы болады деп ойлайсыздар 25 мың оқушысы бар 3 мың мұғалім бар аудан қаншама ә, білім білімді ә, кісілер осы ауданнан сусынды алып шығып отырған аудан еді бірақ білмеймін алайда мына қазір ненің несі барлығы мына құқық қорғау органдары неге оған мән бермей отырғандығы жалған дипломмен отыр жалған дипломмен отырған былай тұрсын заңсыздықтар білім саласында өте өрескел орын алып жатыр мынау қазір ата аналарға планшеттер әлі берілген жоқ көпбалалы аналарға мүлде планшет әлі жеткізілген жоқ канцелярский товар әлі енді енді беріп жатыр міне осы енді беріп жатыр қазір көпшілік ата аналарды егер шақыратын болса мына жаққа келеді олардың да иә? бар иә бәрін подтверждать етеміз сол аналар міне мына ана ба берген ата мына ата ана екен міне подтверждение менің сөзіме айтыңыз мен де қызыма тура осы апайдың айтқандай бәріне бір мұғалім келетін тұғын өткенде мен тәжиевамен сөйлескеннен кейін қазір әр пәнге әртүрлі мұғалім кәдімгідей келіп отыр мен подтверждать етемін сөзін одан кейін білім сапасы өте төмен бүкіл қазақстан облысы бойынша төлебе аудан бәрін қосқан кезде осы кісінің мен сөздерімен поддержать етемін менде мүгедек қыз бар иә мүгедек балдардың несін бәрін шеттетіп тастаған өте төмен білім жоқ олар и так обучение на дому балдар в общем қараңғылықта қалып кетті сол қамауда отыр төрт бөлмелі неде ешқандай білімнің сапасы жоқ э, қанша пән болса бәріне екі ақ дәптер арнайды болды сол екі дәптерге жазады болды Э, ләззат асанова былай айтқанда журналист қой енді біріншіден оның мына қоғамда өзінің рөлі бар Жағы аманованың айтуы бойынша жаңағы э, жаңағы хатты жаза берді мына асанова бізге жаза берді жаза берді дейді сонда асанова ол журналист болған екен оның құқы бар ғой э, жазуға әрбір мекемеге жазып осындай заңсыздықтарды анықтауға оның құқығы бар өзінің қызметі қызметі ол солардың бәрін анықтай берді анықтай берді дейді одан қалса мынау жаңағы мектеп директоры табылдиев елшібек ағайымыз бұл аманованың қайнағасы туған былай айтқанда күйеуі жағынан ол кісі де айтады біз өз еркімізбен жазылдық бізге жазыл деген екен біз қорқамыз асановадан дейді егер таза болса не себепті қорқады екен иә. иә шындықты айту бетке айту мынау шындықты жазу деген бұл тек қана мына ойлаймын журналистердің ғана қолынан келеді осындай нәрселердің барлығын анықтап жүрген ә, зерттеп жүрген мына журналистерге рахмет мен ә, былай айтқанда көп нәрсені шындықты бетке айтады Э, жазады соның салдарынан мына асанова ләззат үш жылдан бері мынау жалған дипломды анықтады осы жалған дипломды анықтай келе қазір міне артынан қудалап мына аманова сол жалған дипломымен жүрген аудандық білім бөлім басшысы енді осындай деңгейге дейін әкеліп отыр